بزرگواران باید یمنی خورده و یمنی ها رو بشناسن 400 سال عثمانی ها با کشورهای عربی جنگیدن تمام کشورهای عربی رو بردن زیر سلطه خودشون مصر رفت زیر سلطه امپراتوری عثمانی تنها کشوری که نرفت یمن جمعیت عربستان 27 میلیونه جمعیت یمن 25 میلیون یمن جمعیت زیادی هم داره یعنی فکر میکنه بعضی فکر کشور مثلا 3 4 5 میلیونیه اینطور نیست و نزدیک به نیمی از این جمعیت شیعه یعنی امپراتوری عثمانی نتونست با یمنیا بجنگه دلایل مختلف داره یکی سلحشوری ذاتی این هاست این آدم جنگاوری هست. چیزی برای دست دادن نداره شجاع من خودم واقعا فکر نمیکردم یه روزی عربستان همچین حماقتی یه جورایی کار خودشو ساخته من خودم واقعا فکر نمیکردم یه روزی عربستان همچین حماقتی بکنه یه جدی عرض میکنم خب چون واقعا یعنی یه جورایی کار خودش رو ساخته چون بزرگواران باید یمنی خورده و یمنی ها رو بشناسن 400 سال عثمانی ها با کشورهای عربی جنگیدن تمام کشورهای عربی رو بردن زیر سلطه خودشون شما میبینید مصر رفت زیر سلطه امپراتوری عثمانی تنها کشوری که نرفت یمن بود یعنی امپراتوری عثمانی نتونست با یمنی ها به بجنگه دلایل مختلف داره یکی سلحشوری ذاتی این هاست این آدم جنگاوری دو چیزی برای دست دادن ندارن مثلا تو میخوای اینترنتشون رو قطع کنی چی کار کنی چیزی برای دست دادن ندارن شجاعن عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی هم خیلی مهمه یمن یک محیط کوهستانی داره و واقعا صعب العبور یه تکتیر انداز میتونه یه لشکری رو زمینگیر بکنه اینجوری نیست که راحت بتونن حمله بکنن این سعودی هم چند بار یه حملاتی داشتن ناغافلی حمله کردن شمال یمن یه کارایی کردن من دیدم اخبارم یه تاریخچه گفت تاریخچه خوبی هم بود الا حال یک چیزی هم هست که مردم متوجه نیستن همین الان بالا گفتم که از از خیلی تعجب کرد جمعیت عربستان 27 میلیونه جمعیت یمن 25 میلیون یمن جمعیت زیادی هم داره یعنی فکر میکنه بعضی فکر کشور مثلا 3 4 5 میلیونیه اینطور نیست و نزدیک به نیمی از این جمعه شیعن که اکثریتشون شیعه های زیدی هستن اینها این حوسی ها یه جد بزرگی داشتن که حالا پدر همین عبدالملکه بدرالدین یه پسری داشت به اسم حسین که اونو کشتن حسین رو کشتن تو همین جنگایی که داشتن و یه برادر دیگه هم دارن فکر کنم یحیی اسمش توی که کشور اروپاییه حالت تبعید داشت و خود این اینا جنگای مختلفی کردن و جالب بدونید بسیار بسیار اون حسینشون که پدرش ازش خواست که بعد از انقلاب ایران بیاد ایران و با اندیشه امام آشنا بشه اومد ایران حوزه علمی قوم درس خوند و وقتی برگشت چنان متأثر از امام بود که شعارشون رو تو پرچمشون شما دیدید الله اکبر الموت لامریکا الموت لاسرائیل لعنت علی الیهود ما پرچمی نداریم دیگه انقدر واضح همه چی رو کرده باشه لعنت بر یهود و آخرش هم میگن نصر للاسلام با الله اکبر شروع میکنه با نصر للاسلام شروع میکنه و وسط هم کسایی که با فوش به در میده خب پرچم سفیدی دارن دیدید یا نه تو این تظاهرات این دستشونه این خیلی عجیب غریبه ببینید شعارشونه و خود اسرائیلی هم بسیار نگران یعنی میگن که اینا حرفای میزنن حرفای ایرانیا رو میزنن و یعنی این خیلی برای ما خطرناکه یعنی همین لعنت علی الیهود و فلان ما این لعنت علی یهود منظور همون مکبر صهیونیسم ها نه مثلا با یه دین که کسی مشکلی نداره یه دین مثل از ادیان الهی الا حال من فکر میکردم که این یه حمله هوایی باشه و تموم بشه بره اما الان خبری داره میاد از درگیری زمینی چون یه خانواده رو لبه مرز زدن سعودی ها اینا پاسخ دادن یه عربستانی سرباز عربستانی کشتن و ده نفر ده نفر رو زخمی کردن باطلاقی خواهد شد برای اینا اینکه چرا پاسخ تا الان ندادن حوسی ها چرا پاسخ ندادن یه خورده دلایل مختلفی میتونه داشته باشه یکی اینه که اینا نگرانن از دو نگران دو جبهه جنگن یعنی نمیخوان هم با داخل بجنگن هم با خارج و خیلی خیلی این حملات داره به نفع جبهه مقاومت هم میشه ببین بعد ها ما ناراحتیم همون واقعا دارن حماقت و خریت میکنن چون چونان داره حجت تمام میکنه که اصلا هیچی هیچ جور اینجوری حجت تموم نمیشه تا قبل این این کشور عربی میگفتن لابد بیورزن نمیتونن با اسرائیل بجنگن متوجه اید الان میبینن نه این برای زدن مسلمون خوب هواپیما اف 16 بلند میکنه اینا دارن به همین میرسن که چقدر جالب لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنو که یهود آیه قرآن دشمن ترین که یهود آیه قرآن اینم شعارشون لعنت علی الیهوده خیلی جالبه این پرچم پرچم عجیب غریبیه داره حجت هم تو این مصر که اینا جمع شدن در شرم و شیخ که واقعا اسمش بخوایم یه خورده ترجمهش کنیم فارسی واقعا شرم بر اینا بود به خاطر که اونجا جمع میشن تو اونجا وقتی جمع شدن همین رئیس خودگردان فلسطین حکومت خودگردان فلسطین که یه نخاله از نظر ما خب یه نخاله اون صداش در اومد گفت چرا از این ائتلاف های عربی برای اسرائیل تا انجام ندید شما ناو بفرسته و نمیدونم عربستان نیروی هوایی و چون اینا مرز زمینی فقط با عربستان دارن چی عمان عمان اعلام بیطرفی کرده مرز دریایی رو مصر بسته هوایی هم چی عربستان و امریکا یعنی ناو امریکایی هم توی اقیانوس مستقره داره کمکشون میکنه امروز هم رسما عربستان از امریکا تقاضای کمک نظامی کرده که امریکا وارد حمله بشه و ورود پیدا بکنه تمام این بندره هایی که کنار ساحله نقاط واقعا استراتژیک میتونه شاهراه تجارتی اروپا رو ببندن فقط با یه موشکی با یه قایق تندرویی و این بحث نکته هم که وجود داره اینا بحرین اول خواستن تله کنن برای جمهوری اسلامی که ایران وارد چی بشه جنگ بشه خب اینا اصل ماجراش اینه که ایران رو به یه جنگ دیگه بکشونن خب نتونستن به هیچ وجه نتونستن و همون موقع که خیلی فشار داشتم می آوردن شما دیدید که رهبری یک سخنرانی کرد که هر کسی بخواد علیه اسرائیل کار بکنه ما بهش کمک میکنیم هر جا میخواد باشه و این حاکمان این جزیره همچین عبارتی داشتن قریب مضمون که حاکمان این جزیره کوچیک که هم حرفایی میزنن نه ما تا کاری نکردیم که اگر کاری کرده بودیم الان اوضاع این نبود حالا بعضی سوال میپرسن من نباید به اینجا کمک کنیم چرا اما بحث سر اینه عزیزم ببین شما عین اینی که بری مثلا فرض کن کل بحرین رو براشون بگیری بدی دستشون فاتحشو میخونه باید خودشون زحمت بکشن تا قدرشو بدونن باید یاد بگیرن جهاد کنن مبارزه کنن اسلحه دست بگیرن جهاد رسانه‌ای کنن فرهنگی کنن یاد بگیرن چجوری از این روش هایی که میشه اون حکومت ها رو تحت فشار قرار داد خوب استفاده بکنن امروز داره حجت تمام میشه ببینم بهتون بگم تا حجت کامل تمام نشه حضرت حجتی ظهور نمیکنه حجت باید بر دنیا بر تک تک مردم دنیا بر به علل خصوص مسلمانان باید حجت تمام میشه باید حجت ببینن به چش ببینن امروز دیگه کسی توی مسلمونی بگه نه نبود نیست من نمیتونم بابا داره حمله میکنه مسلمان میکشه اون طرف فلسطین سنی اینا کمک نمیکنن درسته خب نشون میده ارتباط اینا رو با همون یهود نشون میده این آیه قرآن با فعل مزاره یعنی همیشه همینه اینم ببینه از اون طرف ببینه نه این قدرت نظامی داره برای کی برای زدن شیعه و نگاه بکنه ببینه تنها جریانی که در دنیا جلو شیعه جلو صهیونیسم ایستاده کیه شیعه است یکی از همین اهل سنت که شیعه شده بود یه کتابی نوشته اسمش حضور ذهن ندارم الان او خودش میگه که من دلیل شیعه شدنم همین آیه قرآن بود نگاه کردم بابا فقط شیعهان که صهیونیست‌ها رو دشمن‌ترین افراد رو زمین میدونن و با سنی وارد جنگ نمیشن اونا ما رو برادر میدونن اما این جریان تکفیری وهابی به ما سنیا داره میگه اینا برادرتون نیستن اول باید شیعه رو بکشی بعد میریم سراغ یهود اون بعد میریم سراغ یهود هم داستانه الکی فیلمه علو ای حال پیگیر این ماجرای یمن باشید یه بحث از حضرت آیت الله بهجت نقل شده که آقا اگر اذان شیعیان و فلان سایت ایشون تکذیب کرده خب تا به نقل از حاجای صدیقی بحث شده که شیعیان ما پیگیر یمن باشن این هست اینو من از یکی از عزیزان مرکز تخصص مهدویت پرسیدم گفت بله این بوده که به نقل از آی صدیقی که اونجا موقت هست حاج صدیقی خطیب به قولی که بله شیعیان تو آخر زمان پیگیر حوادث یمن باشن بله این نکته صلواتی رو بفرمایید محمد 看杂志。